Абракадабра Симпсововы. Mm-hmm. なななななあ Hum? Haha. Ah? Ah? Ah? Oh!

Oh! Whoa! Help! Help! Ah!